呀！咦！上！升！嗯！来！先生，呀，你上！呀！ Ye. Ye, that's a sound. That's a say. That's a mm. Yes, a no. Yes, a. Four to six days later. Ah, yeah, Go, go, go.